теории возмущений начинали, это все с простейших моделей, да? С моделей, где были скалярные частицы. Собственно, есть, которые точек имеется пара заряженных и одна незаряженная частица. А потом, разобравшись это, последовательно переходили к случаю более сложных, когда заряженные частицы менялись на <clears throat> спинорные заряженные частицы, а скалярная частица заменялась на фотоны. То есть, когда уже переходили к электродинамике. <clears throat> Сегодня мы разберем второй порядок. <clears throat> Eles estão sendo aportando. взаимодействия стандартной модели нету, но зато на этой модели очень хорошо отработали основные идеи. И стратегия у нас будет та же самая, что в предыдущем случае. Второй порядок мы подробно разберем вот в этой модели. А когда перейдем к электродинамике, там уже возникнут уже только, так сказать, тактические уловки, связанные с учетом спинов частиц, а идеи уже окажутся проработанными. <clears throat> Вот. Это довольно большая тема, и в этом смысле даже немножко хорошо, что у нас сегодня 4 часа, потому что мы всю эту тему сможем а, обозреть за один присест. Но поскольку эта тема большая, я хотел указать, что здесь будет э, несколько подразделов. Помимо введения небольшого, мы рассмотрим еще э, определение новое, простые, кинематические, удобные для разговора для процесса рассеяния. Здесь у нас возникнут понятия переменных на пространстве. Потом мы будем рассматривать рассеяние, заряженных частиц друг на друге. И тут естественным образом идем к проблеме пропаганды штолярной частицы. После чего рассмотрим остальные процессы, которые возможны в рамках второго порядка в этой науке. Ну вот, э, для начала такое небольшое введение. развития у нас известен. Это есть та экспонента от а, показателя, в котором стоит взаимодействие. Ну и <clears throat> мы даже знаем, каким образом <clears throat> нужно учитывать это самое это произведение Нужно раскладывать Э, эту экспоненту в ряд, многократные интегралы будут идти по разным переменным, dx1, dx2, dxn в этом порядке. эти переменные нужно будет упорядочивать по времени. Ну, в частности, во втором порядке. Во втором порядке у нас возникнет от разложения экспонента такая штука. Так? У нас будет два интеграла скажем, v от x, ну, v от x штрих, d4x, d4x Вот такого сорта. А, э, я еще забыл, что при умножении x моменты возникает общем множитель. Давайте его все-таки не забудем. Минус i в квадрате, деленное на 2 повторяю. Ну, вот. А какие процессы могут описываться таким оператором? Вот когда мы говорили про первый порядок, там возникал вот этот оператор, который соответствовал тому, кому мы это дело изображали. Или некоторые диаграммы, да? В принципе, вся, все сведения о самом взаимодействии заложены, конечно, в этом операторе, явно вид которого известен. Но очень удобно а, пользоваться наглядным изображением. Скажем, вот эту ну, штуку можно интерпретировать таким образом, что у нас а, а, это вот, этот оператор соответствует возможности рождения частицы или уничтожения частицы. Оператор пирамидал сопряженный соответствует рождению частицы или уничтожению античастицы. И, наконец, оператор столярной частицы соответствует рождению или уничтожению частицы, античастиц тут у нас нету. Поэтому регулярно это можно было бы написать вот таким образом. Где-то линия соответствовала, например, уничтожению частицы, а это рождению частицы. Пустим линию в обратном направлении – Получим то же самое для античастицы. Скалярная вещь изображена с нами на непрерывистой линии, причем если мы ее направим сюда, то это будет соответствовать рождению частицы, в обратном направлении уничтожение той же самой частицы. Что с этой точки зрения соответствует вот этому оператору? Вот, э, а я буду много разных диаграмм рисовать, и мы должны привыкнуть к тому, что есть вещи, изображаемые и в координатном представлении, так как вот здесь, например, да? Но гораздо более важным для нас окажется импульсное представление, в котором и разработаны уже известные нам правила Фейнмана. Я еще раз хочу подчеркнуть вот такую, <clears throat> ну как сказать, мысль, которая постоянно будет незримо присутствовать в рассказе. Вообще-то ничего, кроме расчетной схемы, за душой у физиков здесь нет. Однако на базе этой расчетной схемы разводится философия. Она сводится к интерпретации того, что мы получим, на качественном языке. И интерпретация графическая. Никакой новой информации при этом мы не получаем, но на самом деле мы получаем, <clears throat> э, во-первых, удобные образы для запоминания, и, во-вторых, удобные образы для разговора. Нарисовавши диаграмму Фейна, мы сразу у нее представляем соответствующий э, <clears throat> маточный элемент теории возмущений. Э, кроме того, там возникает интерпретация, которая, вообще говоря, не обязательно, но крайне полезная. Она постепенно загружается в подкорку, и приводит к тому, что у нас возникает интуиция на следующий этап расчета, который не, обязательно доводить до конца. Итак, <clears throat> посмотрим, что нам может представить такой оператор. Здесь имеется пара точек x, x штрих. И в каждой точке, в принципе, вот эти самые операторы. которые соответствуют теперь уже более разнообразным возможностям. Так? А, дальше, когда мы говорили про эту вершинку, мы дальше рассматривали возможность разнообразных процессов. Ну, например, а, у нас, если это соотносилось с частицами, под которыми мы понимали, условно говоря, пи минусы, а это Нейтральным частицам для простоты мы их назвали нулем. Причем массы этих частиц никак не были связаны друг с другом. Да? То здесь могли быть процессы, э, когда пи переходит пи минус пи ноль, или наоборот пи ноль переходит, когда уже пи минус плюс. Вот такого сорта процессы, которые сопровождаются определенными состояниями свободных частиц в начале и в конце. Здесь у нас есть возможность <clears throat> употреблять 6 штук частиц, распределяя их как-то в начале и в конце. Но если мы возьмем в начальных конечных состояний состояние 6 частиц, да, то к чему это сведется? Это сведется фактически к набору двух воспроизведение того, что делалось раньше. Ничего интересного не добавит. А если у нас будет 5 частиц, вообще говоря, с разными импульсами, то понятное дело, что <clears throat> когда мы начнем, как раньше делали, погашать соответствующие операторы из э, оператора возмущения с помощью начальных конечных состояний, то у нас останется один оператор незадействованный, а его среднее значение даст нуль. Так что это картинка неинтересная. Следующая – это ситуация, когда имеется 4 частицы. Ну и <clears throat> что тогда возможно в этом случае, когда имеется 4 частицы? Тогда у нас возможна картинка такого сорта, когда какие-то две частицы входят, какие-то две частицы выходят, и что-то здесь разыгрывается, что определяется вот этим самым оператором. Два начальных состояния, два конечных и какое-то развитие. Ну, это те же процессы здесь возможны. Учитывая, что у нас здесь фигурируют две заряженные, одна нейтральная частица, возможно, поверил процесс такого сорта. Просто рассеяние частицы на частицы. Да. Рассеяние частицы на античастицы. Рассеяние античастиц. Да. да. Ну и, конечно, э, процесс участия в нуле. нулей и равен 6. могу. Это действительно один из основных процессов, в том числе и здесь, на встречных пучках, то для них был придуман специальный, очень удобный э, кинематический язык. А, его представляет так называемая переменная Мандельстама. Вот давайте о них немножечко подробнее поговорим. эта реакция частица номер один сталкивается с какой-то частицей номер два из этого любого набора и превращаются в некие частицы 3 и 4. Вообще говоря, все могут быть разными. Картинка, которая при этом у нас возникает, выглядит следующим образом. Значит, здесь есть частица 1, частица 2, сам где превращается в общественный субъект, частицу 4. Ну и, соответственно, тому будем говорить, что здесь имеется у первой частицы импульс P1, у второй P2, P3, P4. Конечно, есть закон сохранения. для суммы четырех импульсов начальных равна сумме четырех импульсов конечных. <clears throat> Конечно, имеется утверждение о том, что все эти частицы находятся на массовой поверхности. То есть квадрат четырех импульсов равен их массе. Ну и <clears throat> с этой точки зрения, <clears throat> а, вообще говоря, из этих вот четырех, четырех векторов можно составить, вообще говоря, там 16 взаимных произведений, да, по инопежи. Но независимым них оказывается всего только два. А? Вместо вариантов типа скалярных произведений предпочитают пользоваться такими вариантами, суммами. P1 плюс P2 в квадрате. Ясно, что это величина инвариантная. Да? А, ее это обзывать буквой S. И тогда понятно, что это будет 2 p отдельно p2 плюс m1 в квадрате плюс m2 в квадрате. Да. Ну, конечно, с той же самой степенью достоверности, используя закон сохранения, мы могли бы переписать это через другие пояснения. Помимо этой эксперименты, да, условно, будем говорим что вот это есть переменная S, связанная с этими двумя импульсами. Вот запишу переменную T, которая есть P1 минус P3 в квадрате. Она есть минус 2 P1, P2, P1, P3 плюс P1 в квадрате. слово можно применять закон сохранения и переписать это через а, P2 и P4. Иногда условно говорят, что переменная T соответствует этому направлению, а, в котором один импульс входит, другой выходит, поэтому есть разные знаки. И, наконец, есть переменная U, которая вводится по правилу P1 минус P4 в квадрате. Она будет минус 2 породим на P4, плюс 7 1 в квадрате, плюс 1 в Ну вот, <clears throat> на самом деле легко догадаться, что <clears throat> а, независимые, что эти перемены не являются независимыми. Почему? Если мы возьмем их сумму, то у нас получится, во-первых, слагаемое, связанное с массами. И во-вторых, вот отсюда возникнет такое произведение P1 на P2 минус P3 минус P4. Но P2 минус P3 минус P4 это не что иное, как минус P1. А значит, все это вместе взятое есть не что иное, как минус 2 на 1 в квадрате. И в итоге получается, что вся эта сумма равняется просто сумме квадратов всех масс. То есть это действительно переменные связанные. Э, ну и вопрос, для чего же тогда их вводят, если они связанные? <clears throat> Зато они обладают некоторой симметрией. Какой смысл этих переменных? Давайте еще попробуем разгадать его, да? <clears throat> Это удобно сделать, если перейти в систему центра инерции. <clears throat> В системе центра инерции мы будем иметь картинку, при которой импульс первой частицы равен импульсу второй частицы со знаком минус. Соответственно, импульс третьей частицы равен импульсу четвертой частицы со знаком минус. <clears throat> Ну, а если начать расписывать эту переменную, то в этой системе она во что превратится? Полный импульс P1 плюс B2 да, будет иметь 4 импульса, только нулевую компоненту. А пространственная компонента окажется отсутствующей. Поэтому ответ будет выглядеть так. Ну, конечно, то же самое можно сказать и про конечные частицы. Так что эта переменная, это просто квадрат энергии системы центра масс, квадрат полной энергии. А что из себя представляют э, переменная Т в этой системе? Если мы начнем раскрывать эту штуку, у нас будет минус 2 эпсилон 1 на эпсилон 3 плюс 2 P1 на P3, ну и плюс эти массы самые. А переменная U все то же самое, только индекс 3 заменится на индекс 4. зависит от энергии соответствующих частиц и еще вот от этих величин. Эти величины, в свою очередь, определяются модулями импульса, которые зависят от энергии, и на косинус угла растения. В данном случае угол растения это будет угол между первой и третьей частицей. одна. А это все будет равняться просто от того, что P4 равняется минус P3, это будет равняться минус P1, P4. Так что получается, что <clears throat> можно говорить либо о трех инвариантах с такой связью, либо о <clears throat> переменных, которые связаны с энергией взаимодействия, и с одним углом рассеяния. Потому что и это, и эта переменная выражается через энергию один и тот же угол. Ну вот, <clears throat> это тривиальные вещи, э, но они очень полезны в дальнейшем для разговора. Так. Кроме этой реакции, мы можем начать рассматривать реакции, в которой, скажем, частицы 2 и 3 поменялись местами как при этом все будет выглядеть. масштабы останутся частицы. А третья частица перейдет в начальное состояние, значит, она станет античастицей. А вторая частица придет в конечное состояние, она тоже станет античастицей. Если я здесь по-прежнему буду использовать эти обозначения в 4 то тут я должен писать P для частицы, для античастицы 2, а здесь P для античастицы 3. Так что у нас возникнет реакция такая. То, что раньше было переменной t, сейчас превратится в величину P1 плюс P антитрий в квадрате. И стало быть, в СЦИ этой реакции это будет использована как энергия первой частицы, как энергия антитрия. Ну а S, в свою очередь, Это, в свою очередь, превратится в корзинку, которые будут аналогично тому, что было здесь. Да? Это будет P1 минус P антидонор. что у нас будут те же самые переменные, только в другой области их изменения. Ну, например, если бы это были все одинаковые частицы, то легко сообразить, что в этом случае S, конечно, судя по этому ответу, величина положительная. В какой бы системе мы ни рассчитали, поскольку это вариант, эта штука останется положительной величиной. А что касается переменной t и mu, то легко показать, что для одинаковых частиц это будет величина отрицательная, и t и mu. И стало быть, это будет в любой системе отсчета. А здесь будет наоборот. Переменная s и u станут отрицательными, а t положительными. Так что с этой точки зрения это будет такое некое единое описание двух разных процессов которые используют, для описания их используют эти переменные, но разные области их значений. Про вот эту реакцию говорят как про S-канал, некой обобщенной реакции 2 в 2. А про вот эту реакцию говорят как про Т-канал. Обратите внимание, что эта реакция может быть <clears throat> увидена и на этой диаграмме, если наблюдатель станет рассматривать все это отсюда, да? Ну и, соответственно, бывает у канал тот канал, в котором поменялись местами вторая и четвертая частица. То есть, когда первая частица, значит, четвертую мы сюда ставим. Это будет античетвертая частица. Так. Третья частица также останется, а на месте четвертой будет вторая античастица. Это будет картинка такого сорта. P1, P анти-4, P3, P анти-2. Ну и в этом случае переменная U которая заменяется P минус P анти 4 системе центра инерции превратится в квадрат полной энергии сталкивающихся частиц. Будет положительная, но, соответственно, S и T отрицательная. Вот такая вот <clears throat> технология, которая на самом деле, как выяснится позже, очень удобна для разговора. Для того, чтобы немножко нагляднее себе представить, как все это работает, Давайте рассмотрим пример реакции. Пусть S-канал, это будет реакция, соответствующая эффекту Конжина. Да. Процесс этот был открыт еще в начале 20 века, в 23-24 годах, когда рентгеновские лучи рассеивали на атомах, да, <clears throat> и смотрели, куда летят рассеянные рентгеновские лучи. Выяснилось, что когда они вылетают под некоторым углом первоначального направления, у них меняется частота, а переинтерпретировано это было следующим образом – Растение в основном происходит на электронах, а не на ядрах. Причем, если энергия рентгеновских фотонов достаточно большая, то эти электроны можно считать как вообще свободными. Энергия связи пренебрегать. Так что, да, элементарная реакция получается реакция такого сорта. Потом рассеивается на электроне. превращается в конечный фотон и отлетающий электрон. Картинка выглядит таким образом. Летит начальный фотон, пакующийся электрон, это до. После этого картинка выглядит так. Электрон отлетает куда-то в сторону, и фотон отлетает куда-то в сторону. Законы сохранения требуют, чтобы суммарная энергия этого состояния равнялась энергии начального состояния суммарный импульс начального состояния равнялся суммарному импульсу конечного. Это означает, между прочим, что вот эти вот поперечные импульсы должны быть одинаковы и противоположны. Так? Это означает, в частности, что если это была энергия начального фотона, это энергия конечного фотона, то что мы можем сказать про энергию конечного фотона? Часть энергии начального фотона далась электрону, поэтому энергия конечного фотона оказалась, во-первых, зависит от угла дельта, во-вторых, непременно меньше, чем энергия <clears throat> начального. Это классический, так сказать, эффект Компина. <clears throat> А вот в современном виде этот эффект выглядит немножко иначе. Э, в Яхе работает установка, <clears throat> э, связанная, она называется РОК, рассеяние обратных э, комптоновских квантов. <laughs> Что в данном случае подразумевается под обратными? Это означает, что у вас летит лазерный фотон с примерно 1 электрон в вольт. А неон налетает электрон, тот самый электрон, который <coughs> э, эксплуатируется в наших ускорителях. А, это может быть электрон В по четвертому, то есть там будет до 5 ГФ, да? Или э, электрон В по 2000, это примерно 1 ГФ. Или электрон из ВП третьего. Там может быть от 1 там, до 2 ГФ. То есть в данном случае, если это имеется энергия этого электрона величина порядка нескольких ГФ, да, то как выглядит картинка такого столборения? На классическом, скажем, языке это можно было бы себе представить как пинг-понговый шарик, сталкивается с грузовиком. Что при этом происходит с шариком? Он отскакивает, и скорость его будет равняться удвоенной скорости грузовика. То есть энергия возрастает. А в данном случае происходит все то же самое, только из-за громадного несоответствия энергии и электрической кинематики все выглядит гораздо <clears throat> хитрее. Значит, а Электрон передает часть своей энергии фотону, да, и его энергия уменьшается. А фотон получает заметную энергию, но по-прежнему будет справедливо, если они встречались в лоб-лоб, то поперечные импульсы фотона и электрона должны, как и раньше, быть одинаковы, но противоположны. А вот энергия конечного фотона оказывается примерно равной 4 грамма в квадрате на метр первоначальная. И поскольку гамма в данном случае величина порядка 10 в третьей, 10 в четвертой, то возрастание энергии получается на 5 примерно порядков. И одно электронный фотон превращается в полугаемный фотон, например, в тех опытах, которые проводились на <clears throat> ВП4М. Причем, что интересно, если у вас есть системная литизация рассеянных электронов, да, а на ВП4 она есть, вы этот электрон зарегистрируете, то вы все будете знать про этот фотон. Фотон получается меченым, про него все известно, а значит дальше его можно использовать с там, для промышленности и сельского хозяйства. Что и делалось. А с другой стороны, наоборот. Если у вас есть хороший детектор, который оплавливает конечные фотоны, измеряет с хорошей точностью, так, то вы тогда на самом деле, заметьте, и вам известна очень хорошая степень точности начальная энергия фотона, это лазерный фотон, энергия там известна с точностью я уже не помню, чуть не 10 минус 8 относительный, да? <clears throat> то вы это будете знать энергию начального электрона. О конечном можно не заботиться. А энергия начального электрона, скажем, измеряется в такой степени точности очень полезно. Ну, такие установки сейчас работают для непрерывного мониторирования <clears throat> энергии сталкивающихся частиц. <clears throat> Ну хорошо, это вот обычный Комптон-эффект, это у нас s канал Частица 1, частица 2, 3, 4. Как будет выглядеть Т-канал корреляции? Да? Но а в Т-канале у нас меняется местами третья и первая частица. И получается такая картинка. Фотон превращается в антифотон, но он сам себе античастица. А вот электрон превращается в позитрон. И возникает процесс гамма-гамма, где плюс и минус. А непосредственно такой процесс напрямую не наблюдался, но наблюдался обратный процесс, да? где плюс и минус, гамма-гамма. Это есть один из самых первых процессов, который исследуют на любом ускорителе со встречными электрон-позитронными пучками, когда он начинает работать. Да-да? А прямой не наблюдается, потому что сечение маленькое. Что? Прямой не наблюдается, потому что сечение маленькое. Нет. А, сечение... Гамма-гамма, где плюс и минус, ну, при относительно высоких, например, такое же, как сечение плюс и минус гамма-гамма. Понимаете, да? То есть оно с этой точки зрения не маленькое. Но <clears throat> у нас есть хорошие источники электронов позитронов. Плотные пучки с большим количеством частиц. Что касается фотонов, у нас вообще-то есть плотные пучки фотонов. Это лазерные. Но, к сожалению, их энергия в основном заключена только в видимом диапазоне. для того, чтобы шла такая реакция, какие нужны энергии? решить двух моих хотя Ну, нужно перейти порог рождения пары. А масса каждой из частиц по полмела, значит, эти фотоны должны иметь энергию больше, чем полумела. Пока что таких лазеров, их нужно было бы называть газерами, наверное, да? Нету. Ну, а есть окольные пути получения таких частиц. Один из окольных путей заключается в том, чтобы вот этот фотон получать из рассеяния электрона, а этот фотон получать из рассеяния позитрона. И тогда у нас возникает, мы забудем, откуда это произошло, и будем наблюдать этот процесс. И такой процесс действительно наблюдался, причем впервые здесь, <clears throat> но еще на вебе 2. Хорошо. Ну и, наконец, если речь пойдет про угол, мы меняем местами вторую и четвертую частицу, да? А тогда ну, он, четвертый электрон превращается он, в античастицу, позитон, и здесь будет позитроны. То есть это рассеяние фотонов на позитроны. Такие процессы тоже наблюдались, тоже на встречных пучках. Хорошо. Вот <clears throat> таким образом мы с вами приготовились только к, как это, квалифицированному рассмотрению второго порядка. Давайте это все начнем. когда частица заряженная рассеется на заряженные же частицы. Мы будем оперировать вот этим оператором развития второго порядка. Ему будет соответствовать как раз такие вот элементарные в координатном представлении вершинки. А что касается начального состояния, то мы будем рассматривать картинку, в которой первая частица и минус с импульсом P1 сталкивается со второй частицей с импульсом P2. Происходит рассеяние Мы будем интересоваться нетривиальными событиями. Это значит событиями, когда никакая начальная частица не совпадает по импульсу ни с одной из конечных. То есть P1 не равняется ни P2, ни P3, ни P4, и то же самое P2. То есть мы будем рассматривать нетривиальный процесс растения. Как будет выглядеть начальное состояние этого процесса? Это у нас будет э, э, рождение частицы номер один из вакуума и рождение частицы номер два из вакуума. Вот этой буквы А1 я коротко записываю оператор вот такого сорта. Ну, а конечное состояние аналогично. Это состояние, в котором есть частица с импульсом P3 и частица же с импульсом P4. Все. После этого мы организуем матричный элемент который возникнет каким образом? Нужно этот оператор поставить в таких обкладках. Что при этом получится? У нас получится интеграл по двум переменным. От чего? <clears throat> От у нас будут <clears throat> произведения операторов фималы, да, стоящие между этими обкладками. Этих операторов 4 штуки, и обкладки содержат 4 штуки. <clears throat> Так что у нас здесь возникнет Картинка такого, такого сорта. Значит, вот это вот сопряженное состояние будет выглядеть таким образом. Так. А дальше будет стоять где-то там конечное состояние. стоять произведение этих вот величин. Из него мы выделим слагаемое сомножитель минус и в квадрате. Выделим вот этот множитель g, который будет стоять при каждой вершинке. Так что у нас будет еще такой минус и g в квадрате. Ну, кроме того, кроме того, еще будет стоять единица на два факториал, мы не забудем. Между этими обкладками, которые относятся к заряженным частицам, будут стоять операторы, связанные именно с этими частицами. Да? И такие же операторы точки X'. Оператор уже сразу связанная с нейтральными частицами. Вообще-то говоря, <clears throat> можно с этими коммутировать. Они совсем другие частицы. И поэтому они образуют свое произведение. частиц снаружи нету. Поэтому начальное и конечное состояние по этим частицам чисто вакуумные. Вот у нас получилось произведение двух сомножителей. Чего я пропустил? Я пропустил множитель минус и же в квадрате. Да? Так, кроме того, кроме того, нужно помнить, что у нас еще было d-произведение – оно тоже может быть прописано отдельно. Для заряженных частиц и отдельно для незаряженных. Вот структура этого ответа. И что у нас после этого получилось? Окончательно. У нас получилось, что есть такая штука, когда мы операторы поместили в обкладках, это все превратилось в некоторую функцию. Поскольку она зависит от малых операторов, мы ее обзовем малые буквой F. И это вот штука. Эта штука Вообще говоря, зависит от больших операторов. Ее можно было бы назвать большой буквой F от тех же аргументов. Но ее предпочитают обозначать следующим образом. Вносят дополнительное «и», и, значит, у нас имеется еще «и». Да. А если мы, мы пытались это все представлять в виде диаграммы, как бы выглядела вот эта картинка? У нас есть точка x и точка x', да? К этой точке x подходят две частицы, и к этой точке x' подходят две заряженных частицы. А как мы должны изображать вот эту картинку? у нас имеется точка x и точка штрих. Эти точки соединяются линия, соответствующей нейтральной частицы. То есть вот эти две диаграммки, которые здесь есть, для отдельных вершин, устроены таким образом, что заряженные частицы, закодированные на внешние концы, а нейтральные частицы снаружи не появляются. Они есть, так сказать, только внутри этого процесса. Ну, опять еще раз хочу сказать, что эта картиночная часть, это только <clears throat> пояснение того, что на самом деле четко прописано в виде такого определения. Хорошо, давайте сейчас сделаем перерыв. Следовательно, а, с этими отдельными слагаемыми когда мы с ним разберемся, нам еще предстоит интегрирование. Э, разбор э, здесь достаточно простой по отношению вот к этой функции. Потому что то, что здесь творится, очень сильно напоминает нам то, что уже было э, в первом порядке. Да? Разбор, собственно, ведется такой. Вот возьмем, например, вот этот оператор А2 плюс потянем его налево. Если он сумеет дойти до нулевого состояния, то действуя на него, он даст нуль. По дороге он, конечно, встретится с А3 и с А4. Но с ними он коммутирует под нуль, потому что, как мы с вами договорились, P2 не равняется ни P3, ни P4. Значит, он должен по дороге встретить обязательно оператор А с точно таким же импульсом, как у УП2. Где он содержится, такой оператор? <clears throat> Он может содержаться только в а, операторе поля фи. Здесь есть всевозможное суммирование, значит, среди прочих есть слагаемое с импульсом равным P2. Итак, что же может произойти? Может произойти э, то, что называется свернуткой, да? При встрече с этим оператором у нас произойдет при коммутировании выброс вот такого вот множителя в какой точке? Точке P2. Что будет соответствовать начальной плоской волне с импульсом P2? Так, о, ага. А в какой это будет точке происходить, я задал здесь поставить штрих. Так что это будет точке штрих. Значит, тут будет плоская волна с импульсом P2. Но вообще-то на самом деле была еще одна возможность. А кроме того, А2 мог бы пройти через эту штуку, через эту штуку и встретиться с псих точки, от с фиг точки X. Учтем, что такая дополнительная возможность есть. То есть там, где X' заменяется на X. Замечательно. Если мы этой возможностью воспользовались, то для А1, когда мы его теперь потянем налево, никакой другой возможности, кроме как встретиться с фи в точке x нету. И значит, в точке x у нас будет плоская волна с импульсом P1. Ну, конечно, этот вариант когда их сдавился на этот на язык, сохраняется. Хорошо. Значит, эти мы отработали, это у нас выпало, это у нас выпало, это у нас выпало. Причем во время этого действия нам ни разу не понадобилось учитывать оператор Т. Теперь прицепимся к оператору А4. Если я протянул до нуля, то он даст 0, если по дороге не встретит оператор окрест с точно таким же импульсом. Оператор окрест содержится вот здесь, вот, да? И при нем будет плоская волна, отвечающая конечной частице. С вот таким вот, соответственно, множителем. То есть это будет вот такой вот множитель. Итак, у нас, значит, здесь есть возможность, что вот этот вот оператор устроит связь и крестом. И тогда здесь... А, а, так, сейчас одну минутку. А, 3, А4. Угу. И тогда у нас будет Ну, а просто когда я устрою здесь напряжение, то они ведь поменяются местами, да? А 3, 4. Ну, на самом деле они друг друга коммутируют. Мне удобнее было бы вот так вот записать, просто для того, чтобы меньше было изображение. Значит, так, хорошо. Значит, здесь этот самый, теперь от 3 с точки x даст нам конечную плоскую волну с импульсом p А вообще он мог бы еще на самом деле связаться с другой. Есть еще такой вариант дополнительный, да? В стекле с точки штрих. Это дополнительный вариант мы должны учесть. И тогда у нас будет картинка такая. это точка x, это точка y штрих. Здесь у нас уже все распределено. P1, P2. Так? А в этом случае a а 3 будет в районе линии x3. Так, два варианта. При белом варианте что будет с a 4 a 4 может связаться только suis крестом, то есть это будет вот такой вот вариант. А при желтом варианте А4 может связаться только с фикрест точки X. тогда здесь будет P4. Вот у нас есть такие варианты. И еще я не забуду, что здесь стоит единица на два факториала. Мы фактически раскассировали функцию f от x, осталось ее записать. Давайте мы ее запишем в явном виде. Равняется. Единица на 2 факториал. Так. Что из себя представляет вот эта штука? Это плоская волна, соответствующая начальные частицы с импульсом P1 точки X. Что такое вот эта штука? Это плоская волна, соответствующая конечной частице с импульсом P3. Другой знак. И, конечно, в каждой из них есть соответствующая модуль. Да? узкой волны, входящая с импульсом P2, выходящая с импульсом P4. котором x заменилось на x3. Вот весь ответ. <clears throat> Замечательно. <clears throat> Теперь нам осталось разобраться вот с этим вот объектом, который соответствует по названию, он называется пропаганда принципе, в этом смысле у нас уже ответ получен, да? Вот есть функция f, можно проводить это самое интегрирование. Так. Хорошо. Я теперь избавлюсь от всего лишнего. Если у нас окажется, что этот матричный элемент есть минус и g в квадрате, интеграл d4x, d4x, f от x, x' на i, d выписали. Графическое выражение тоже нам известно. Нам осталось разобраться вот с этим объектом. Объект этот называется пропагатор скалярной частицы. распространение, так что в данном случае речь идет о распространении скалярной частицы по этой демократической картинке из точки x' в точку x или наоборот. Потому что у скалярной частицы движение туда и сюда в этом смысле все равно. Давайте его последовательно рассмотрим. чем мы начнем вычислять, можно догадаться до структуры этого ответа, в частности, то, как оно должно зависеть от икса и от штриха. Речь идет у нас о полях скалярной частицы, живущих в пустом пространстве. Да? Если у нас это пространство однородно, то не может это распространение зависит отдельно от точки x, отдельно от точки x'. Оно может зависеть только от разности. Так что мы должны заранее иметь в виду, что это есть функция не отдельно x плюс k, а этой разности. Но ну, мы, кроме всего прочего, кроме этой догадки, потом все это и проверим. Что что здесь у нас есть? Давайте сообразим. А, нам придется вспомнить, кто такой оператор Т. Как он определяет? Набор из четырех компонентов П и Р. Координатная экспозиция – это есть набор из четырех компонентов П' штрих и Р'. Если Т больше, чем Т', то Т произведение требует, чтобы я эти вот операторы располагал в таком порядке. Справа стоял ранний, то есть в этом случае Т', это значит точкой и штрих. Слева стоял поздний. А если все наоборот, то есть ты меньше, чем ты штрих, тогда и нужно эти операторы поставить наоборот. это воплощать в жизнь, нам придется делать следующее. Нам придется отдельно взять слагаемое, когда t больше, чем t штрих, мы ведем вот эту известную вам, да, функцию Хевисайда. Что при ней будет стоять? А при ней будет стоять такая картинка. <clears throat> Здесь будет некая сумма, здесь будет некая сумма. Да? Одна сумма будет, скажем, стоять пока, вторая сумма пока штрих и будет содержать документа. в которых вместо К и Х употребляется К' и Х'. Ну хорошо. Все стоять это должно в отладках. разве? 0. Здесь будет 0. На первом месте стоит фи от x, на втором стоит месте стоит способ потребить вот эту функцию. Да? А чтобы фи в штрих x' расположенная правее, в этом случае действие 0 дало мне 0, нам придется употребить сокрест. Итого у нас получится такое слагаемое. С от К помноженное на e в степени минус i kx а на корень 2 эпсилон квадрат. На c крест точник h' умноженное на экспоненту, а c крест какую имеет экспоненту? С одном плюс и все со штрихами. знаем этот ответ, его легко получить, чему он равен. <clears throat> А во-вторых, на что я хотел бы обратить внимание, а как бы мы этот ответ представили графически? Да. Вот у нас есть точка x, а вот у нас есть точка, сейчас, туда вот течет время, вот есть точка x, вот есть точка x'. Точкой швы немножко раньше располагается, чем точка x. Что у нас здесь происходит? Вот этот оператор соответствует тому, что в точке x' родилась нейтральная частица, а этот оператор соответствует тому, что в точке x она исчезла. Так что этот кусок соответствует распространению частицы из точки x' в точку x в условиях, когда все происходит правильно, да? Сначала частица рождается, потом уничтожается. Так. Хорошо. Чему же все это равняется? Мы знаем правило коммутирования. ЦК на ЦК3 равняется центр штрих крест, макса К и плюс дельта от К на штрих. Вот это слагаемое действие на ноль даст ноль, и значит все, весь этот вот маточный элемент здесь просто дельта от К на штрих. Ну, если это так, то это означает, что у нас э, из всей суммы останется только одно слагаемое, там, где k равняется k штриху, да? Совершенно аналогичным образом, рассуждая, я должен буду добавить слагаемая, которая будет соответствовать вот такому порядку действия. И значит, там будет стоять С, К' штрих, на С, К крест. И на экспоненту которая будет выглядеть как e в степени минус и k штрих we need pessoas hoje consumo есть Да. А, я тут оказался. Сейчас что-то тут носит. Нет, не, неправильное, неправильное, неправильное. А, здесь у нас было что? На первом месте стояла функция в точке штрих, поэтому здесь должна была войти k' штрих. Все-таки вот так вот, да? А по сравнению с этим, когда у нас k стали равными k', Здесь возник другой знак. Е в степени плюс ПК на х минус х штрих. Ну вот как мы догадывались, на самом деле ответ действительно зависит не по отдельности от x и штрих, а только от их разности. Вот с тем, что получилось, мы теперь должны будем разбираться. Разбирательство это немножко непростое. чтобы его упростить, можно эту разницу, скажем, обозвать одной буквой, а потом, когда надо будет, мы ее сюда подставим. В виде разности. Так будет немножко легче жить. Итак, пусть этот аргумент будет просто одна буква x. spillbeskjed. I, i Krasnolikan, Nanter, Losbil, Ка, Нанер. А это экспонент представляет из себя И, на Нанер. Так, только здесь одну минуточку, чтобы быть. Тогда здесь нужно было Т-штрих истребить. То есть здесь останется минус t, да? Так вот, e в степени и к основе КМТ минус и КМР. Вот теперь уже все хорошо и правильно. Так. Попробуем сделать этот э, результат компактнее. Сделать это можно вот таким образом. <clears throat> Вот здесь и здесь слагаемые КР имеют разные знаки. А между тем интегрирование пока происходит по всем без исключения областям, включающие положительное и отрицательное значение. И здесь на самом деле интегрирование пока происходит по всем положительным и отрицательным значениям. Что это означает? <clears throat> На самом деле это означает, что <clears throat> я могу во втором слагаемом вместо того, чтобы <clears throat> интегрировать по k, интегрировать по минус k. Кстати сказать, а кто такой стоящая здесь величина косториком? Косториком это не что иное, как эпсилон k Но эпсилон К зависит от модуля К. А М это масса нашей частицы. Нейтральная данная случае. Так вот. На этих самножен, на этих слагаемых изменение знака К не скажется, а здесь все это изменит знак. Если мы до этого договорились, поскольку этот суммировать по k или по минус k, раз мы продвигаем все область, это одно и то же, то я спокойно могу сделать следующую вещь. Взять и заменить здесь знак на плюс. Так. Что у меня после этого останется? сумму пока, выскочит общий множитель местной единицы ИКЛ. Так. И останется Е в степени минус и эпсилон К на Т на Т под Т и плюс степени и эпсилон 2 от t на t как минус t. Ну и, конечно, вот этот общий множитель уже стал немножко проще. Теперь то, что осталось, вот этот вот весь множитель, я тоже могу записать очень просто. Я могу записать e в степени минус i epsilon k на модуль t. Тогда будет и это справедливо, и это справедливо, да? Да. А я пропустил, откуда у нас здесь плюс появился? Что? Атмосфера Садайна ничем не отличается с этой точки зрения. Поэтому я ее снова перезаменю на букву К. И все. Так. так общий ток, который у нас получился, сведется к следующему. вообще вот ответ, которым уже можно пользоваться. Э, единственное, что, может быть, можно здесь сказать для упрощения жизни, еще дополнительно сделать, это э, заменить суммирование на интегрирование. вектор АК, они соответствуют отдельным плоским волнам, значит, отдельным состояниям. Если бы мы захотели интегрировать по состоянию, тогда мы должны были выбрать интеграл от некоторых элементов фазового пространства. И если мы этот элемент разделим на 2πh в кубе, это объем элементарной ячейки, то мы получим число состояний вот в этом элементе фазового пространства. Правильно? Здесь суммирование шло по состояниям, здесь интегрирование идет по тем же состояниям. Поэтому единица на сумму заменится на интеграл от а d3k на 2 и в кубе. Можно было бы успокоиться и дальше с этим жить. Потому что, несмотря на это, какое-то немножко диковатое и не <clears throat> релятивистски ковариантное выражение, мы тем не менее знаем, что когда мы выполним интегрирование, мы получим ответ релятивистский ковариантный. Потому что исходили из релятивистской ковариантности. Вот у нас будет соответствующая фи и так далее. Причем, поскольку ответ был релятивистский ковариантный, то мы заранее будем знать, от чего может зависеть эта функция. Только от x квадрат, правильно? И в конце концов мы это и получим. Но сейчас я просто хочу сказать, что глядя на это выражение, сразу этого не увидишь. В этом выражении есть большая приятность, связанная вот с чем. Ведь на самом деле вы помните, что когда мы расписали вот эту штуку, там была сумма по состояниям. И что это были за состояния? Это были нормальные, правильные, хорошие физические состояния. Основным импульсом К это было состояние вот такой вот нормальной энергии. Но если я имею 4 вектора К, с вот такой вот нормальной, с такими нормальными составляющими, то я знаю, что К квадрат у меня будет равняться m квадрат. Это хорошо уже потому, что это привычно. А, вот как говорил, любил повторять Юрий Борисович, здесь начинает лягушка прыгать в воду. Сейчас мы попробуем от этого привычного и стандартного образа избавиться и ведем понятие виртуальных частиц. Еще раз повторяю, можно было бы этого ничего и не делать. В конце концов, этот интеграл я могу вычислить и получить ответ. Ответ будет, правда, довольно гнусный. Я его потом, в конце концов, приведу. Ответ этот будет функция от x в квадрате и будет включать в себя дельта функции, дельта функции, там функции Беселя, функции Неймана, функции Ханкеля и так далее. А между тем, когда мы выполним интегрирование всех, которые здесь встречаются, да, интегрирование по f3k, интегрирование по x и по x', мы в итоге получим очень простые выражения, но этого не увидеть, если стартовать от явной формы этого интеграла. Удобно на самом деле будет <coughs> взять френеомность от этого. А, произведения. Но для того, чтобы это сделать, вообще-то хорошо было бы представить этот интеграл в виде явно ковариантном виде. Но чтобы это сделать, нам придется преодолеть стереотип. Поэтому стереотипу суммирование или интегрирование шло по состояниям, в котором были обычные частицы, с такими привычными компонентами. Нулевая компонента была вот такой, квадрат был непременно равен n в квадрате. Сейчас мы попробуем ввести новый сорт частиц, виртуальных, в котором ничего этого не будет. Сделаем это сначала формальным образом. А именно, вот здесь, помимо этого замечательные экспоненты, да, входит такая достаточно гнусная величина, эпсилон k, модуль t на 2 эпсилон k. Вот. Я хочу прокламировать. Эту величину можно формально представить следующим образом. Можно представить формально виде интеграла. Да? По некоторой переменной ну вот э, вопрос о том, что это за переменные, чтобы там не страдать, да? Угу. Давайте мы ведем какую-то нейтральную переменную. Например, ум. И утверждение такое, что вот эта самая штука есть не что иное, как и на ДУ на 2π на Е в степени минус У на Т, здесь будет ходить У квадрат минус эпсилон К в квадрате. Так. Вот такой вот ответ. Чем он приятен, этот ответ? Он приятен тем, что вместо модуля Т кладет настоящее хорошее Т. Это первое. Второе. Раз здесь пустое настоящее хорошее Т, то когда я вот сюда подставлю этот ответ, конечно, возникнет дополнительное интегрирование, но зато то, что получится в экспоненте, будет напоминать обычный четырехимпульс. Вот сейчас эту экспоненту я не могу интерпретировать как произведение некоторого четырехимпульса на координатный на 4 радиуса. А так мы сможем это сделать. Только вот еще есть незадача, которая, на которую нужно обратить внимание. Когда я буду интегрировать по этому самому у, я могу наткнуться на этот полюс. И нужно указать, как мы с ним будем обращаться. Прескрипция, а, <clears throat> идущая от нас сводится к тому, что мы здесь добавим малую мнимую величину, которую я буду обозвать буквой и умноженной на 0. В данном случае 0 это бесконечно малая величина. И вот, вот эту вещь мы уже вполне можем проверить, так это или не так. Пока разорвем эту связь и будем интересоваться вот таким интегралом. Этот интеграл будем брать по-разному, в зависимости от значения t. Если я нарисую комплексную плоскость U, здесь у нас будет реальная U, здесь будет мнимая часть от U, то видно, что подинтегральное выражение имеет полюс в двух точках. Там, где вот эта вот величина вся равняется нулю. А будет это в точках y один 2, которая будет равняться плюс или минус корню квадратному из этого выражения. Эпсилон 2 в квадрате минус и нолика. А это выражение равняется плюс или минус корень из эпсилон к просто из эпсилон к в квадрате и минус или плюс и опять-таки с ноликом. Так, есть две точки. Одна точка U1, U1 это эпсилон к положительная, а мнимая часть отрицательная. Вторая точка эпсилон к отрицательная. А мнимая часть положительная. Так. Хорошо. Я еще раз напишу. Один, два. Эпсилон к. сосчитать этот интеграл. Чему он равен скажем, каждым t больше нуля? Если t больше нуля, а интегрировать мы должны от минус до плюс бесконечности по у. то видно следующее. Вот это вот экспонента если ум имеет мнимую часть, ну, а, я вот так назову, не знаю, как там, x плюс y, да? А если э, y будет положительный, то здесь возникнет произведение минус и на и со знаком плюс, и вся эта штука окажется при положительном d жутко быстро растущая с ростом y. Напротив, если y окажется отрицательным, то все будет хорошо. Таким образом, видно, что при положительном d нужно, чтобы u имела отрицательную мнимую часть. И значит, мы сможем этот контур замкнуть вот таким вот образом. На этом контуре наша подозреваемая функция жутко маленькая, когда границы контура, то есть вот этот вот радиус, мы начнем расширять, вклад этого контура исчезнет. Но с другой стороны, интеграл по вот этому контуру сводится к чему? К тому, что нам надо, плюс 0. Все хорошо. С третьей стороны, Интеграл по этому контуру равняется чему? Потерянным вычетом. Он равняется, поскольку мы идем неправильным образом, да, то это будет сейчас. Мы идем по часовой стрелке или против часовой стрелки, это будет минус 2 dBi Но под интегральные выражения, а которые содержат единицу на 2π, которые содержат экспоненту точки u 1 на T, да, потому что мы будем захватывать как раз Q1, и вычет в этой точке. Вычет в этой точке это удвоенное, это производное от U точки U1. Что же мы в итоге получили? Так. Ага. Я еще вот эту и забыл. Так, 2π и 2π сократится, минус и на и даст плюс единицы. У нас получится экспонента в точке минус и, а у1 это у нас просто эпсилон С, эпсилон К на t. Внизу стоит тоже 2 эпсилон К. То есть все как надо. Действительно, вот это выражение при t положительном совпадает с этим интегралом. А что изменится в этом рассуждении если ты будет отрицательная, давайте продемонстрируем. Если ты меньше нуля, то тогда контур нам придется замыкать вверх при полуплоскости. И произойдут такие изменения. Мы будем интегрировать против часовой стрелки, поэтому здесь будет плюс. Полюс здесь будет точки 2. что это нам даст? Это нам даст минус и на минус эпсилон. То есть как раз вот эту вот величину. А в числителе будет стоять, а в числителе будет стоять у2, которая есть минус эпсилон. Здесь появится лишний знак минус. Но произведение и на и с этим знаком минус тоже скомпенсируется. А здесь, как я уже сказал, что у нас будет стоять? У2. То есть будет стоять вот такая величина, стала быть. Плюс и эпсилон команда. Так? Ага, нет, это я вот э, э здесь, здесь будет не квадратик. Они компенсируются. Так что все будет так, как надо, и отрицательно. Ура! Мы это проверили. И теперь можем этим воспользоваться. Итак, вот этот наш честный, хорошо понятный интеграл превратится в другой интеграл. такой, да? Где здесь будет стоять теперь уже e в степени минус и ух t а. минус кр деленное на у в квадрате, минус эпсилон в квадрате, плюс и с ноликом. Да, и, и, конечно. Все, вроде бы так. Теперь давайте осознаем, что мы получили. Вспомним, кто такой эпсилон-к. Это вот такая величина. То есть здесь будет минус k в квадрате, минус m в квадрате, плюс x ноликом. Итак, это чистая математика. На этом можно было бы остановиться. Ну, теперь попробуем <clears throat> на эту математику сделать интерпретацию. И смотрите, у нас происходит интегрирование по четырем компонентам. А здесь стоит величина, которая соответствует произведению такого четырехвектора на четырехвектор t на r. А что стоит знаменатель? Что вот это такое? Это квадрат этого четырехвектора. Что нам остается делать? Нам остается переменную u объявить нулевой компонентой нового четырехвектора. К сожалению, других обозначений, кроме буквы К, у нас нету. Да? Поэтому я еще могу обозвать это все вместо У употреблять другую переменную, коснолеком. Никто не запретит. Но тогда уже возникает красота. Это все будет интегралом по d4k который выглядит явно ретвизм ковырялкин, правильно? Вот. Ну, с другой стороны, эта простота почти хуже воровства, да? Почему? Потому что зато мы теперь должны будем изменять свое мировоззрение и говорить, что то суммирование по промежуточным состояниям скороля нейтральной частицы соответствует таким состояниям, у которых k квадрат совсем не равен m квадрате, вообще говоря. А как столиком совсем не равно энергии обычной частицы. Здесь космолика может быть и положительная, и отрицательная, да? Вот к этому придется нам привыкать. Такого сорта частицы, у которых квадрат приписываемого им четырех импульса не равен квадрату массы, про говорят как о виртуальных частицах или частицах, находящихся вне массовой поверхности. Причем по соотношению неопределенности выполнено следующее. Поскольку вот эта штука не равняется нулю, то отличие да, называется виртуальностью. Чем меньше виртуальность, тем ближе частица к реальной. Чем больше виртуальность, тем эта частица дальше от обычной реальной. А, соотношение неопределенности? Что? Соотношение неопределенности. Соотношение определенности тоже тогда нужно включить в игру и говорить, что а -а, эта частица живет время порядка единица на корень из виртуальности причем ведь виртуальность может быть и положительной, и отрицательной, да? И пролетает расстояние, порядка этой же самой формы из виртуальности, В нашем случае, вы помните, это есть состояние частицы, которая верлась в одной точке, а исчезла в другой точке. Производила она это за некое конечное время, да, и поэтому с ней связано и, соответственно, конечное расстояние, которое она пролетала. Ну хорошо, мы уже немножко переработали, давайте сделаем перерыв.